vivre en paix et disposent des libertés individuelles et collectives indispensables à leur développement. Depuis plus d'une année, la pandémie liée à la Covid bouleverse la vie, le travail, les libertés individuelles et collectives des populations sur tous les continents. En France, le 1er mai va une nouvelle fois se dérouler dans un contexte de crise sanitaire la persistance de la circulation des virus est rendue plus alarmante par l'insuffisance des moyens de notre système de santé publique, moyens matériels et humains, particulièrement dans les services de réanimation, mais aussi dans les établissements hospitaliers, médico-sociaux ou encore dans les déserts médicaux. Ce constat indéniable de difficultés d'accès aux soins trouve ses causes dans des choix budgétaires et politiques visant à faire toujours plus d'économies. Cette crise sanitaire se double d'une crise économique et sociale très grave. Malgré les dispositifs mis en œuvre et malgré la solidité de notre système de protection sociale. Laisse-moi te te to say, oh, indispensable pour répondre aux besoins de la population. Force la firme et le revendique. Il s'agit de rompre avec les politiques de rigueur qui réduisent le service public à une simple dépense. Cela vaut pour l'ensemble des services publics et de la fonction publique force ouvrière est aux côtés de ceux qui sont mobilisés contre les fermetures de services et les suppressions d'emplois à l'hôpital et dans les différents ministères confrontés à des restructurations, mobilisés contre les fermetures de classes dans l'éducation nationale. Force ouvrière est mobilisée pour l'extension du Ségur du secteur social et médico-social. Leur surveilleur est aux côtés des salariés des entreprises, grandes et petites, pour la défense des emplois et des salaires. Vous n'avez eu de cesse de mettre en garde contre l'absence de conditions de privilèges entre les activités publiques et de bénéficier et bénéficier encore des entreprises comme certaines n'hésitent pas à annoncer d'autres taxes je suis la la la cinéma, musée, l'interdiction du spectacles violents, l'interdiction de l'accès à la culture, sans pour cela nier la maladie. La seule culture autorisée reste la culture de la peur, poussée à son paroxysme dans les spots télégouvernementaux. Isoler les citoyens, les maintenir sous cloche, ne plus réfléchir, ne plus penser, devenir et rester docile, est-ce un avenir interdire les rencontres, la convivialité, ouvrir grand les réseaux dits sociaux et le formatage de la société dans la pauvreté intellectuelle. Est-ce à l'avenir les occupants, et, les occupantes les occupants du théâtre se battent contre la réforme de l'assurance chômage dont la mise en place est prévue pour le 1er juillet 2021. Si tu savais et génératrice d'inquiétude. Notre organisation syndicale et force ouvrière salue la mobilisation de l'ensemble des personnels, <clears throat> ainsi que les ouvriers dans les entreprises qui poursuivent leur mission dans des conditions difficiles dans cette période. Nous exigeons pour tout le personnel et ces secteurs d'activité une réelle reconnaissance qui doit se traduire par une revalorisation, revalorisation des rémunérations, attendue à tous et à toutes. Or, ce qui est aujourd'hui indispensable, nous réclamons de toute urgence et de l'ouverture de véritables négociations salariales et les autres prestations générales sont enfin dans leur domicile. Après nous le 1er mai, grâce à eux, nous partons en vacances, grâce à eux, nous avons un salaire de rester très superficiel aussi, puisqu'on réclame la passation de salaire pour un vrai travail, un vrai salaire, pour lui au les salaires qui sont payés, les salaires Thank you. Baby. Et en fait, leur, leur, Ah, il je me dis, Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire fait s'envoler notre confiance. Ils font preuve de toute assistance pour confiner notre conscience. On veut continuer à danser encore pensées enlacées nos corps. Nos vies sur une vie d'accord. Non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore. nos vies sur une d'accord. Ne pas impressionnants en abondance, en boissant jusqu'à la sachons les tenir à distance. Et pour notre santé mentale, sociale et environnementale, pour notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. jouer in gris, No, no, no, no, no, no. nous ne faisons pas allégeance. Allons bon toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le roi parlé venu annoncer la sentence.